Nasema kwamba uungwana uungwana hutengwa na muungwana na ujinga hutendwa na mjinga. Tuone uungwana hapa tarehe 17 uchaguzi ufanyike kwa amani kama jina la jimbo lilivyo uchaguzi kwa amani, aliyoshinda atangazwe. Vingine vyote vile sisi tutasema, tutazuia, mtatuua, lakini ikiwa haki itendeki, mtaendelea kuua, mtaendelea kupiga, mtatumaliza sote. Mumechukua muda wenu kuja kutusikiliza. Naomba kuwashukuru sana kwa hilo. La pili lililotukusanyisha ni uchaguzi, uchaguzi baada ya mbunge aliyokuwa hapa Ng'ungu kumhtari. Kwa hivyo tupo katika kampeni ya kushawishi wananchi sisi chama cha ACT mtupigie kura nyingi, mgombea wetu apite, aende bungeni akashiriki na wabunge wenzake, hasa wa Zanzibar, wakiwa wa CCM au wa ACT kutetea maslahi yetu ya Zanzibar. ACT Wazalendo, tunaomba kesho kutwa mumpigie kura mpaka zifu zitoke kwenye kisanduku kwa wingi. CCM wahesabu, kila wakihesabu wanasema lo, wananchi wamehomesha hamaki zao, wakihesabu ACT ACT ACT ACT CCM ACT ACT Nimesimama hapa katika uwanja wa nyumbani, na uwanja wa nyumbani Waswahili wanakuambia mcheza kwao mcheza kwao. Nina sababu zote za kuomba kura ili munichague niwe mbunge wa jimbo la Amani kutokana na changamoto nyingi sana ziliyopo katika jimbo letu la Amani kwa sisi wakazi wa amani, kwa sisi wakazi wa amani, tunayajua matatizo yote yaliyopo katika jimbo letu